亲友们好，今天我们上古琴的第一课。那么，嗯，学任何一件乐器，在开始演奏之前，那么人和乐器之间的关系非常重要。古琴呢，首先你要选择合适的琴凳和琴桌。那么，琴的桌子和凳子之间的高差，从我的经验是，啊，这个高高差在二十一厘米。 呃，左右，也就是相当于八个英寸。那么这个高差呢，相对来说，呃，这个座椅是比我们平时学习看书的这个座椅是要高一点的。那么高一点的原因就是，当我们坐下来以后，两肩放松，上臂自然下垂，那么你的小臂。 伸直以后，它的高度恰好就是琴琴弦的高度，啊，也就是说，这个琴弦的高度大概相当于我们平时看书的时候桌子的高度。但是在弹琴的时候呢，那桌子就要减掉这个琴的高度，所以啊，座椅和琴桌的高差大概是二十一公分左右，也就是八英寸左右。那么啊，在大家 呃，有两个选择，一个是自己做一个比较矮的这个桌子，相对来说；另外一个解决方法就是把琴凳垫高一点，啊，把这个座椅这样垫几本书，啊，这让它啊琴桌面和座椅的这个高差在二十一公分左右，这是第一件事。第二件事就是我们坐的位置，那么古琴上面。 我们身体的正中应该是对着四灰半，那么这个是四灰，这个是五灰，四点五的位置，也可以理解成你的心脏的位置对着五灰，因为我们的心脏是偏左的啊，心脏对着五灰，或者是身体的正中对着正对着四灰半这样一个位置，而身体和琴之间的椅。当你身体坐的中正以后，大概和。 身体和这个琴之间的距离大概是两拳左右，而当你演奏的时候呢，身体稍微有点儿前倾，身体有一种拥抱着你的乐器的这种感觉。那么这个时候，琴身体和琴面之间的距离就大概是在一拳左右，比一拳稍微多一点，以这样一个啊相对的跟琴的位置，这是比较合适的。第三。 在弹任何曲子、做任何练习之前，养成好的习惯。我们把左手放在九徽半的位置，九徽到十徽之间啊，差不多在这个位置。这样，当你弹奏空弦的时候，在古琴里面叫散音，这个时候啊，我们的左手有一个地方可以放置啊，这个手不按弦的时候。 要习惯性的放在啊九徽半的位置，九徽和十徽之间这样一个位置。好，这是起始的这样一个动作。那么在我们正式上课之前呢，嗯，学习具体的指法之前，呃，如果大家希望跟随我这个视频学习古琴的话，我希望大家能够买两本书。那么第一本书叫做《雨水山古琴练习曲集》，那这是我写的。 我们会用到这里面的练习曲啊，前面的文字部分对大家认识古琴、古琴演奏、古琴理论、古琴的弦法、古琴的调式都是非常有用的。那么啊，我们今天就会用到练习曲一，这是第一本书。第二本书呢是非常经典的古琴曲集，希望大家能够买到这本书《古琴曲集》，我们会用到这里面的曲子。 那么今天我们 <coughs> 学习第一个指法，这个指法叫做勾。古琴有两种，呃，两两大类单独的指法，一种是叫入弦，一种是叫出弦。那么入弦呢，就是当你的手指的运动动作是在向你的掌心方向运行的时候，这个叫入弦。当你向由拳变成掌的时候。 啊，和掌心方向相反的这个的运行的运指的方方向，这个叫出旋，这个叫出旋，这个叫入旋。啊，第一个指法也是古琴里面用的最多的指法，叫做勾。勾就是中指的入旋，也就是中指啊由直变弯啊这样一个动作。这个动这个这个嗯指法呢叫做勾。我来演示一下勾。 这是勾一弦。那么勾这个指法的要领，在勾之前，把你的手放在那根弦上，要勾一弦就放在一弦上面。那么演奏的位置是在一徽和月山之间这样的一个位置，放在手放在一徽和月山之间，放好了以后。 无名指保持在弦上，中指和食指抬起来。这时候中指几乎就是直的，而而食指呢，可以稍微带点弯，也可以直。下一步，中指由直变弯，触弦发声。触弦以后，手指要自然的停靠在。 第二弦，我把它叫做相邻的内弦啊，靠近身体的叫内弦，离身体远的叫外弦。那么，当你勾了一根弦，勾完之后，这个手指就要停靠在相邻的内旋。这个勾的动作要领，当你勾下去的时候，触弦的一瞬间，你的无名指要放开；勾的一瞬间，无名指。 放开，勾一弦，勾二弦，勾三弦，勾四弦，勾五弦，勾六弦，勾七弦。那么勾七弦就没有弦可靠了，这个时候手掌要尽量的不动，停在那里，停在原来的位置，这就是勾的指法。 那么勾的指法有几个要注意的地方。第一，就是手指、手掌和手臂它们之间的关系，尽量的不要去移动它，尤其是手腕。手腕保持同样的角度。所以这就意味着，当你勾完一弦，要勾二弦的时候，手臂要向后。 再勾二弦，勾完二弦，手臂还要向后勾三弦，手臂向后勾四弦。这个手臂向后的动作，就避免了改变手腕的角度。假如你没有这个手臂往后抽的动作，就会形成这样一种状态。那么手腕的角度，大家可以看到它是变化的，这个变化是不好的，它改变了。 这个勾弦最有力的位置，所以我们每次勾弦都要调整整个手掌和这个弦的位置，是在最有力的、最佳的一个角度。这个角度呢，运指的方向是和琴面，琴的琴是一个弧面，但是跟这个琴面的切面是成一个大概四十五度向下的这样一个四十五度向下这样一个呃运指的方向。 好，这就是勾的动作要领。谢谢。